Alors tu m'as demandé euh, combien ça fait de temps que j'ai fait de l'argile, que j'ai appris à faire de l'argile. Euh, moi c'est en Argentine, ça fait 8 ans, en 2008, et euh, dans une communauté où j'arrive un peu par hasard, mais bon, il n'y a pas de hasard vraiment. Là j'ai fait un petit peu de terre paille quoi, et après on m'a montré un documentaire <clears throat> argentin qui s'appelle el barro, las manos, la casa, la terre, les mains, la maison. C'est avec ce documentaire que j'ai euh, euh, appris beaucoup la théorie, euh, toutes les manières de faire et tout. Et après j'ai essayé par moi-même beaucoup. voilà, et là j'ai fait 6 ans en Argentine et au Chili en jonglant dans la rue et autour de la cordillère, en passant d'un côté à l'autre de la cordillère des Andes depuis, euh, j'ai beaucoup pratiqué, oui, bon. Euh. Et, euh, et, là, je suis arrivé, ça fait trois ans en France. Et je me suis installé ici presque un mois après être arrivé en France. Je suis arrivé à la boîte noire et j'ai mis de la terre, de la terre et de la terre, toujours. Pas toujours très soutenu le rythme, pas vite, pas beaucoup, mais voilà, tranquille, petit à petit. Du monde qui passe, je leur apprends à faire un peu. Oui, la technique, elle est naturelle, elle suit, c'est ce que j'appelle l'intuition de la branche vraiment pouvoir modeler euh, des formes et en, tressage fin des petites branches mais solides au bout d'un moment beaucoup de branches et de la terre et faire vraiment des formes euh, harmonieuses euh, naturelles c'est intuitif et c'est plus facile en plus pas de clous, pas de mesure tu prends juste des branches fines, flexibles, faciles tu, tu en t'en mets plein, plein, plein il y a des champs, nous on a des hectares, deux hectares de saules, plein, plein, beaucoup, beaucoup, beaucoup ils font tous 2 mètres 50 idéal, parfait.